Yeah, yeah, yeah. Sindio? Yes, and that was KO anasema ametuletea vitu vitamu vitamu akina yege yege akina leta leta yani. Sindio? Yeah, Karibu kwenye show. Asante sana. Uh -huh. Tumefurahia kuwa nawe leo. Yeah. Mm, so, mm -hmm. Nafurahia sana mm. kwa mmenikaribisha vizuri. Uh -huh. yeah. So tuambie KO ni nani? KO Knockout Jimbi mm -hmm. ni mwanamziki ambaye anatokea kule Mombasani. Mm -hmm. um, Nimemaliza kidato juzi hivi mechi. juzi juzi eh, juzi juzi eh, ni lini? March. So, March. Yeah, uh, nika release ngoma kwanza sijafika. Uh -huh nimerelease leta leta nikahamia Nairobi, so nimekuwa nikiprepare prepare vitu uh -huh. Saa hizi ndo nimekuja sasa kuwa, kutangaza officially ujio uh -huh. wangu uh -huh. yeah. knockout knockout, si ndio? yeah. Okay, so uh, umesema umehamia Nairobi juzi juzi, si ndio? yeah, yeah. Mbona umehamia Nairobi? Yani wasanii wote talented kutoka Mombasa wanakuja Nairobi uh, yeah, umeachia nani Mombasa jamii? Hata si hivyo, sikuwa ati unaachia nani kwa eh. sababu uh uh, samani lakini kwa hilo mm -hmm. namaanisha kwamba Mombasa ni, ni mji pia mm -hmm. lakini sio capital city <laughs> kwa hiyo mtu kama mimi ambaye na AM international mm -hmm. naona itakuwa vyema nikija Nairobi mm -hmm. inakuwa ni rahisi kufikia mataifa mengine kwa sababu hata mataifa mengine pia wanaangalia sana Nairobi. mm -hmm. yeah. Okay, so unafeel yani Nairobi hapa kari yako itaweza kugrow, si ndio? Zaidi Mombasa ili grow nilitoka step 1 nikaenda step 2 mm -hmm. so hapa naona nikitoka step 2 nikienda paka step 100 international hey. Eh, international si eh, ndio hey, yani umesema ulimaliza form 4 si ndio ni form 4 yeah. um, March yeah. na kutoka March umeweza kufanya kazi mingi sana kabisa mingi sana yani yeah. ni nini nakupatia motivation ya you know kujipush hivyo that much ah uh, naamini kwamba naamini na, na Mungu amenipatia talanta na najua hilo mm -hmm. kwa mhm. sababu tayari imethibitika mm -hmm. uh, kitu kilichopo ni kuwa mm -hmm. nafaa kujituma zaidi kuona kwamba I want to grow big, niwe mkubwa, na najua kukua mkubwa ni lazima utie bidii zaidi mm -hmm. kwa hivyo talanta ipo na nashukuru kwa hilo mm -hmm. So kilichobaki ni mimi ni play part yangu, nihakikishe kwamba nafikia ndoto zangu. mm -hmm. yeah. Umefanya kazi na wasanii you know, heavy names, majina kubwa kubwa, akina Saru, akina Susumila yeah. na wengine wengi yeah, FM1 uh -huh, FM1 yeah. yeah. uh -huh. So hiyo imekusaidia kupatia milestones kwa you know, kare yeah. yako ya mziki ya yeah, sana. Tukizungumzia kwanza Boomplay kule mm -hmm. niko over 1.3 million streams okay Ah, na imechangiwa pakubwa na ngoma Chora ambayo nimefanya na Femi One mm -hmm. pia mhm. Fomu pia ambayo Susumila pia ameweka hapo mm -hmm. vesi ah, na Saru pia mm -hmm. so imechangia pakubwa na Tunda Mana Duli Sex bila kuwasahau mm -hmm. kutoka kule Bongo ah. ya pia nimefanya nao kazi mm -hmm. so mhm. imeniongezea pakubwa sana mm -hmm. sana sana yeah. Okay, so kuna EP ambayo ulikuwa umefanya yeah. recently tell us a bit about that kabla tuende kwa Formula EP ni, for, ni EP ambayo nilikuwa nimeachilia mm -hmm karibia nimalize shule pale mm -hmm. kwa mhm. sababu nilijua nitakuwa busy into book sana uh -huh. Eh, so nikawachia ip na nashukuru watu wameipokelea fiti vile ambavyo sahii nimemaliza shule mm -hmm. basi nitakuwa nafanya video kadhaa kwa mm -hmm. hizo ngoma kwa sababu naona mafansi wangu wengi sana mm -hmm. wamekuwa wakiniambia eh, fanya video ngoja mm -hmm. fanya video nimempata mm -hmm. na ya mm -hmm. so nitakuwa nafanya video kadhaa kwa hiyo ip Mbona iliitwa fomu nne? Kwa sababu nilikuwa form form hey, masomo ulikuwa unaweza kusoma kweli bado ukifanya mziki? Ulifanya EP mzima before malize form 4? Yeah, yeah, yeah. Ah, ulikuwa unasoma saa ngapi? Lisoma kwa sababu uh, eh. ja, nilikuwa nikifunga skuli mimi mahali kwangu ilikuwa tuition na studio uh -huh. so alafu wajua mziki yani si, si ati una struggle kwa sababu uh -huh. si kitu akusomea kusomea mm, -hmm. na talanta eh, iko yani yeah. si eh. ati ni kitu inakusumbua kwenda kufanya kabisa so uh -huh. nakaa tu siku zingine ilikuwa tu nakaa hivi mhm. napiga stori na ndugu yangu alafu mhm. like tuna tunaanza tuna, tuna, eh si hii inaweza kuidia ngoma mm -hmm. Eh, hemu kachukua kitabu ko ndani <laughs> na tunaandika hapo tayari, unasikia eh. sherehe hii imefana fana, eh. najiuliza ni vipi nikose mwanajimbi, eh. ni bora tukaungana kuchangamshana, ndo tutoke wote. Wanaenda studio, napata grandmaster tech pale uh -huh. producer wangu ameniwekea bonge la biti mm. unasikia tayari nimeanza kuflow so ndo hivyo ndo eh. hivyo wimbo inakuja kabisa, haikuwa ngumu juu yani iko ndani yako yeah. So ukiwa shule bado na saa hii cause unajua ukishamaliza kidato cha nne lazima yeah. uendelee. So yeah. mzazi wako anabeba mziki aje, my mom anakusupport kuendelea ama lazima uende shule kwanza? Mama wangu amekuwa akinisupport sana mm -hmm. lakini pia mama wangu ni mkali, sema mimi amenikataza vitu vingine vyote, amenikubalia mziki, mziki. kwa sababu ni talanta uh -huh na amekuwa akinisupport sana since 2010 mimi nikianza ngoma mm -hmm. yangu ya kwanza huko mie um, ndo alilipa studio 2010 basi ulikuwa ulikuwa class one <laughs> ah, ah, ah, kweli nena mamu tayari alikuwa akinisupport uh -huh. nikaenda nikafunya ngoma yangu ya kwanza mi na kakangu mkubwa yeye ndo alikuwa pia anani manage mm -hmm. tukapiga show yetu ya kwanza 2010 mm. na ikafanya 2010 eh. ukiwa class 1 ndo ulipiga show ya kwanza eh na nakumbuka hiyo show tuli tuliimba vizuri mpaka tukaambiwa turudi tena. Yani nashuku tu 2010 what were you doing ukiwa class 1? Ulikuwa unapiga show ama ulikuwa unacheza na matope? Ni vile uh -huh. siku, sikupata hiyo ah, na, na, iyo nauliza nauliza oh. mashabiki uh -huh. Oh, uh eh, -huh. sawa. <laughs> Nauliza wakiwa class 1 walikuwa wanafanya nini, kupiga show ama kucheza cheza na watoto wengine. Anyway, hey, eh, class 1 eh, show yeah. ya kwanza ukiwa class unajua bado siamini ni hivyo nakumbuka tu mambo ilikuwa sawa uh. tayari god given talent uh -huh. ni vile mungu ilikuwa wakati wake haujafika kwamba keyo ajulikane mm. nikaja nikajulikana 2019 mm. eh, lakini by that time kikambala mtu hapa huko nilikuwa ni tayari najulikana huko vijijini mm, sana sana bado ukiwa yeah. mdogo yeah. so sahii ni yaani watu wamekupokelea vizuri kabisa juu sahii unajua as, as you grow pia unaongeza wisdom yeah. mistari zako zinakuwa kali nini yeah. nini eh. so um, tuambie about yegeyege yege. inspiration ya yegeyege ilitoka wapi na inamaanisha nini yegeyege yege in the first place <laughs> yegeyege yege ni neno ambalo lina asili ya kimijikenda mm -hmm. eh, yegeyege mimi am from Chonyiland. mm -hmm. so yegeyege yege ni kama mgeni akikaribishwa hivi nyumbani mm. alafu apewe kiti mm -hmm. afu kile kiti kama kina kinakankama kuanguka atamba eh, kinayumbayumba tamba mm. usikalie usisagarire chochi hichi na yega yega like maanisha usikalie hicho kiti mm -hmm. yumba, utaanguka. So ile yege yege cheka yege yege, yani ni kama kuna mtu eh, umemwambia story tamu mpaka ni <laughs> amefurahi anasikia kuanguka yeah, yeah, yeah. kali. So um, video yake imepokelewaje pia? Uh, video imepokelewa yani, vizuri mm -hmm. Sema tulirelease alafu mhm. hatukuiaipa mm -hmm. haraka kwa sababu ndo nilikuwa mm -hmm. napanga pia mm -hmm. uh, media tour na vitu kama hivyo usimamizi mm -hmm. kulikuwa tuna changamoto zingine mm -hmm. lakini pia hatujachelewa kwa sababu mm -hmm. ni masiku tu mm -hmm. so saizi ndo tunaihype officially mm -hmm. yeah. mm -hmm. So ulitaja producer wako wa Mombasa yeah. na sasa umehamia Nairobi yeah. unapanga kubadilisha producers? Ah, si kubadilisha uh -huh. Ni kuongeza na, kubali, na kuona kama una, unakuwa na text tofauti to, tofauti uh mm-hmm. -huh. Eh, kwa sababu pia Nairobi kuna maproducer wazuri hapa uh mm-hmm. -huh. Tutafanya tu kazi na Grandmaster ni mtu ambaye anakuja huku anafanyia wasanii wengi wakubwa pia uh mm-hmm. -huh. kutoka hapa uh -huh. Kwa hiyo akija tunafanya hii yege yege. Ah, hii imefanywa na uh -huh. Mumo Beats lakini okay. Bado ni kubwa studios uh -huh. yeah. uh -huh. so tu, tu, bado tuna ushirikiano mzuri mm-hmm. Nairobi na kutreat aje so far? Eh, Nairobi pako vizuri, kabaridi ninasinzia <laughs> yeah, anyway, asante sana kwa come through. Tafadhali um, kumbusha watu wanaweza kupata wapi, wanaweza kupata wapi nyimbo zako um, mm. YouTube, streaming platforms na social medias. Mm -hmm. Mimi kila mahali unanipata kama official KO Kenya. Mm -hmm. Ya KO Kenya, ongezetu ile official KO Kenya pale fresh tu. Kinita Jimbi pia ni fresh. Mm -hmm. Ya ya ya. Mm -hmm. Social media social media Instagram official KO Kenya, Facebook official KO Kenya, paka TikTok official KO Kenya. Uh, Boomplay pale watu waingie wasikize sana mziki wangu. Mm -hmm. Official KO Kenya uende pia YouTube the same, subscribe to my YouTube channel, share, like and do all that you can do kuhakikisha kwamba kijana wenu anasonga mbele zaidi. mm -hmm. yeah. Okay, kuna mtu alikuwa anaulizia kama Keio amefika. Ndio huyo Keio, tushaongea naye, tusikize ngoma sasa, si ndio? <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, so up next is Yege Yege by Keio. Are you doing me like? Are you baby like that? I can see you.